رامک تمام ہیر پہ بون بن شر تم صرف یہ گراؤنڈس پہ درمدار رس مگر یت من یہ پرابلم پتمو دو ورو وریوں پہ آئے حکومت کہ طرف آو یت نیے تعاون کر یعنی کہ مطلب یہ ونکس گراؤنڈ بنیامت گرونڈ ہن یہ صرف کورمت خود لکو یتنس کم اس ہسا یپر کول وسان ات سائڈس تو تپر ہسا بچہ گندان گندان دے چور لٹ ہسا گئی شر ت آبا واریاہ مگر اتنا ونکس ونسان آپ فنسنگ کہین تر دم معامل گراؤنڈ یہ آن و تیت تلین و سپورٹس طرف آپ کپورٹ کرنے کہ مطلب توت پلین یعہ غرض یہ وتان کہ مطلب واریاہ بچہ تم یہ ونکنس چات ملوس بمار یاد یہ ادھ ارا رو کنج نیر نیر تم تعاط گراؤنڈس مل بس تب تزارش کر تھی کرو ذہ ترقی کمشنر گاندربل سندس فون نمبر ژور اکھ زور اک شا ٹور شس پھون تو بنو تمہن پباؤ تک تم کران لارکس پلے گرانڈس جلد از جلد مرمت کشمیر انہٹ خطر بہت لار ریپور گاندربل پٮ۪ٹھ افروزہ محل